フェイトアンリミテッドコードキャラクターを選ぶがいい呪いの首相をご所望かいバトおいバト一体何があった <laughs> これはマスターの危機を察知して舞い戻ってきたかランサーのサーバントよだがいささか遅すぎたようだな誰だてめえは琴峰綺麗君にとっては新たなマスターでもあるなんだと貴様その令ジはまさか そう君のかつての主バゼット・フラがマクレミッツから奪わせてもらったランサいや英霊クーフーリーよ今のお前は契約者を失ったそのままでは魔力が枯渇しただ消滅を待つのみだ聖杯を求めて召喚に応じた英霊であればそんな末路はさぞ不服だろう ならばいっそこの場で私と再契約をしてはどうだ私に従うならば再びその手で聖杯をつかむチャンスを与えてやろうバゼットを殺した貴様におめおめ尻尾を振れっていうのか彼女を未練に思う必要はないうかつな油断をするマスターにこの聖杯戦争を勝ち抜くことは不可能だいずれ遠からず 同じ結末になっていただろう真の勝利者たろうとするならばこの私こそがマスターにふさわしいどうするねランサーいいだろうまあこのままみすみす消え去るだけってのも寝覚めが悪いだがな琴峰きれい俺にまともに指図したいと思うならまずは その手のレイジを一角使っておきな何かの間違いで後ろから刺されないとも限らねえからよてめえの剣には決定的に誇りが欠けている相変わらず 懲りない男だラウンドワンファイトどうした トいいね敵ながら息がいいラウンド2ファイト飛べ やってくれるのパーだとことん気に食わねえ野郎だったぜ正義云々にケチつけたいのはわかる おかかってきなあなたでは私の子に触れることさえできぬラウンドンファイトきませんそこ 気にパーフェクト盛り上がってきたねラウンド2ファイトどうもあきれません ませんけパーフェクト、少しばかりヒヤヒヤしたぜ腕前は悪くなかったが 手は楽しめそうじゃねえか手袋を受け取る度胸はあるかしらラウンドファイトいくぜ

キャスターのサーバント <laughs> ランサーあなたのことは以前から観察させてもらっていたわ見たところ今のマスターにご不満の様子だけれどはあだからどうだって言うんだ一つ提案があるの私の宝具ルールブレイカーならあらゆる契約を無効化できる レイジュに縛られるサーバントの宿命からあなたを解放してあげられるどうかしら今のマスターを見限ってこの私と手を結ぶというのは <laughs> 何かと思えばあのな騎士の忠義を安く見るんじゃねえぞ二度も三度も終止替えをしたとあっちゃさすがに立つ瀬がないだろそう 残念だことクランの冒険飼いならすには無理があったということね俺に声をかけたのは褒めてやるがなまああれだこっちもそれなりに考えがあってねまだ仕事の途中なんだわこれが。 お互い加減はなしでいこうや精一杯あがきなさいラウンドワンファイト飛べってことてこと ラウンドファイトくぜ入れなさいこれだから飛それどうした 今の全力その傷じゃ長くは持たねえおいキャスターもし俺の条件を一つ飲むならお前のマスターは見逃してやるどうだ じゃあまあ行きますかねラウンド1ファイトやるじゃ ラウンド2ファイト かにもらい受けた勝負あったなまずはお前が先に行けなんだ結構やるじゃねえかポーズやってやろうじゃないか ラウンド1ファイト Brasil. 心臓確かにもらい受けた勝負あったなまずはお前が先に行けお互い加減はなしでいこうや甘く塗られたものだ

KO その程度じゃねえだろラウンド2ファイト飛べこれ式どうしたどうしたどうした どうしたどうした今の全力そのん遅かったじゃねえか琴峰 もっと慌てて飛んでくるかと思ったんだがなランサー質問は一つだなぜ私の霊ュがお前には届かない何途中で倒したキャスターのやつがちょいと面白い方言を持ってたんでな奴の死に際に一つ頼み込んでてめえとの契約をチャラにしてもらったってわけさ消せない 様はマスター不在のままなおも聖杯戦争を戦い続けたということかなぜだ俺の力を見込んで俺を召喚した女がいたからさ召喚者の信頼に応えるならこの槍に敗走は許されない最後まで勝ち抜いてみせねえとなバカなわざわざ死んだ女のために 様の魔力の残量ではもはや限界を保つことすら危ういだろうにああこの体まあ持ってあと数分ってところだろうがそれだけあれば十分これで召喚者への義理は果たしたあとはま敵を撃つだけかね覚悟はいいかい琴峰綺麗貴様 聖杯を手に入れる気はないのか願望機に託す悲願はどうした別に今の俺に望みがあるとしたらこの場でてめえの首を取ることだけさねさあ赤枝の騎士をなめてかかったつけ揃って返してもらおうか 前の役目はとうに終わっているあばよ借りは返したぜラウンドワンファイトやるやるではないか

やるじゃねえか私も k を衰えるはずだこの程度でくたばれるんなら俺は英雄になんぞなってねえマスターだかなんだか知らないがいつまでも霊獣ごときで英霊を縛れると思ってたのか 結局事の始まりからてめえは俺の旧敵だったんだぜやれやれ <laughs> そうかもうこの体も限界かしかし割と際どいところだったなあのクソ野郎生身でも強えじゃねえかしかしこいつで一件落着っと。 よバゼット見ていたかお前の呼んだサーバントは強かっただろ俺を選んだお前は間違っちゃいなかったってわけだっていたたせめて聖杯を届けてやれたら言うことはなかったんだがな俺には願望機なんざ必要ない再び生を得て存分に戦場をかけた それだけで満足だ共に戦えなかったのは無念だがそれでもまあ悪くない夢を見させてもらった礼を言うぜ現代の赤枝の騎士さんよ